el otro día en cementerio, hombre, Hola, feliz carnaval a todo el mundo. Ah, antes de todo, ¿podéis saturar esa música? Mirando bueno, camino soy yo. por favor, que estoy hablando. Que no se me escucha, joder. camino, soy yo. Por ahí pasó un murciélago. Bueno, pues aquí tenemos fotos logs, <laughs> es broma. Lo habéis pillado, fotolog. Bueno, cuando yo estaba disfrazado, ¿no? Eh, de Boy, de Hitler, de Mortadela y de Avestrujano, ah, que era un cangrejo rojo. Bueno, pues ya está. Feliz carnaval a todo el mundo. <laughs> Mm podemos alargar un poco más el vídeo, ¿no? Pero... Mm. La y lo violé. La soy yo. Me encontré un aborto muerto y lo abracé. Lo llevo a buscar a su madre. Me encontré con un cura que me dijo que era padre filo, ¡Es él! ¡Pedófilo! ¡Es él! Luego fui al mar Me tomé tantas vidas que empecé a vomitar. El cura me dijo... Mm, Ahora que... Eh, venía para escuchar la música que acababa de trabajar. Vais y me la quitáis. Eh, yo soy fan de Heavy cuando sobre todo cuando doy golpes en la mitad. Bueno, era un chiste. Bueno, pues eso que pues que adiós porque ya no escuchas la música. Yo estaba poseído y nos fuimos a jugar a la Wii para quitarme el demonio. Eh, ¿Qué coño es eso? Ya, ya habéis puesto otra vez la música que se escucha desde lejos. Ahora vuelvo. Mm, ¿Qué? Otra vez la habéis quitado. Mm, bueno, me voy porque si no mi madre, mi madrita mm, me va a echar una bronca eh, que te cagas. Uy, ahora sí que me he cagado. <laughs> Eso funcionó. pero diablo lo la cura, que se puso una peluca rubia y empezó a cantar Baby, baby, ah, ahora cura soy yo, niño vigila que voy El otro día en el cementerio me estaba pateando, mirando muerto, el soy yo por ahí pasó un murciélago y lo violé. ¡La película soy yo! ¡La soy! Me encontré un aborto muerto y lo abracé. Lo llevó a buscar a su madre. Me encontré con un cura que me dijo que era su padre. ¡Pedófilo! ¡Es él! ¡Pedófilo! ¡Es me tomé tantas vidas que empecé a vomitar. El cura me dijo que yo estaba poseído y nos fuimos a jugar a la Ouija para quitarme el demonio. Eso funcionó, pero el diablo en al cura que se puso una peluca rubia y empezó a cantar Baby, baby, oh, ahora cura soy yo, niño vigila que voy. El otro día en el cementerio me estaba pateando, mirando muerto, el camino soy yo. El camino soy yo. Por ahí pasó un murciélago y lo violé. La soy yo. La soy yo encontré un aborto muerto y lo abracé. Lo llevo a buscar a su madre. Me encontré con un cura que me dijo que era su padre. ¡Pedófilo! ¡Es él! ¡Pedófilo! ¡Es él! Luego fui al mar, Me tomé tantas vidas que empecé a vomitar el cura me dijo que yo estaba poseído y nos fuimos a jugar a la para quitarme el demonio. Eso funcionó, pero el diablo tren al cura que se puso una peluca rubia y empezó a cantar Baby, baby, oh, ahora el cura soy yo, niño vigila que voy. en el cementerio me estaba pateando, mirando muerto, necrófilo, soy yo. Necrófilo, soy yo. Por ahí pasó un murciélago y lo violé. ¡Papelico soy yo. ¡Papelico soy Me encontré un aborto muerto y lo abracé. No llevo a un carajo madre.